Vale, entrenándome con el entrenamiento de suspensión, el TRX. Y, nada, todo el mundo que me pregunta qué es Holistic Workout, porque todo el mundo español, canario, que ve los artículos y el vídeo que hace Francesco Calori en nombre de Tenerife y me pregunta, explícame qué es Holistic Workout. Entonces intento de explicártelo en, eh, manera eh, de momento muy rápido. Vale, es una mezcla de entrenamientos diferentes entrenamiento como el pilates, como el yoga, como el tai chi, por otro entrenamiento funcional eh, como por ejemplo las espiral Kabat y el Feldenkrais y, y, todo esto está, está diseñado, hecho un taller, un formado de entrenamiento donde se va a entrenar el cuerpo y también las capacidades de relajamiento y de la cabeza de la mente. Entonces es un formato holístico, donde holos es una palabra que entiende decir como body and mind, como cuerpo y mente. Y nada, al final de todo esto hay un momento de relajamiento, se llama Home Training Meditation, donde la gente se va a relajar haciendo ejercicios de respiración yoga, que se llama pranayama, y otras técnicas de relajamiento. Y nada, esto es eh, Holistic Workout, y si quiere probarlo, me espero aquí en Playa de las Vistas con Hombres de Tenerife, con Francesco Gallori y la próxima semana voy a hacer un taller, un curso en Lugano, en la Suiza italiana y nada, por todas las informaciones, Holistic Workout, página de Facebook o Francesco Candori, página Hombres en Tenerife. Hasta luego.